دولي ريح طريق كل عام سلبي قد الشندوق القريب والوريد كيما كل دفلة نعري عليه كل عام سلبي قد الشندوق القريب والوريد كيما كل دفلة نعري 来啦！